balaa maa félicité Idrissa Gana ndax ca dëgg-dëgg du Idrissa Gana Gueye waaye ay waajuram la ndax nag euh, bu fekkoon am na ci liñ ko yar tegloo ko bëtam ca loola yii nii du ko bañ mais ku bañ lu bon ñu ne xëy na benn yoon la nga bañati ko mhm. ñu ne xëy na ñaar la nga bañati ko mhm. mooy wane ne am na ay valeur mhm. jom ak diine ju nekk ci yow donte yaa ngi ci milieu boo xam ni euh, léeg ñu sàggan ñu ëpp luñ fay fréquenté wu waaye yow dem nga fa am loo xam ne yaa ngi koy conserver ba tey mooy sa ngëm-ngëm sa ngëm-ngëm ci wàllu diine ak ci wàllu aada yu rafet kon loolu mboolem ku bokk ak Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo. Mhm. ak Abdou Diallo ndax deux mille vingt et un ñoom ñaar la woon. Mhm. ñoom ñaar ñëpp ñoo manqué woon bañ sol drapeau LGBT yi. ci seen football. lii nag dafa am lu bari lu muy wax. imam Amadou Makhtar Kanté wax na ko léegi defe naa léegi kenn weranteetul ndax agenda LGBT mi ngi tasaaroo ci àddunaam déet. ku doon jabolise ànd sàmm jikko yeeg ñi nu àndal dañuy politique ak lii nangam loolu du fi mos a am ak li ñuy wax nekku feek yii feeñ ñi yëpp day wéy di leen joxaat dëgg ne ah kon mbiri kan ndekete toll na fii xam nga France 2013 la ñu daganal ñaari góor di sëy 2013 la ñu voté ci seen assemblée nationale ne may nañ léegi ñaari boromi sikkim ñu dem ñu jox leen papier kii nekk jëkkër ki nekk jabar ñaari boromi musóor dem ñu may leen i kayit ki nekk jëkkër ki nekk jabar loolu France mi nga xam ne ñooy suñuy bàjjan lu nu wax ñoom la ñuy jël ne ay référence ñoom dagalal nañ ko te boo arriéré at ya ca ginnaaw fii ñu toll nii ñoom fa la France tolloon naan du fi mos a am ak loolu du fi mos a dagan ndax lan dëkk ngëm-ngëm la. Mhm. église ba moo fa not. Mhm. Waaye ñu sàggan amuñu ñu mel ni ànd sàmm jikko yi ci alerteeg yuuxoog du fi am ñu toll ci rek mujj gi sensibiliser ñenn ñi ndax foofu la ñuy dooree mooy ki ko bañ radical ci dañuy fexe ba léegi nga nekk ko tolérant te loolu ba tey maa ngi ciy woo Sénégal yi ni ñu radicalé ci ngóor jigéen nañ ko ñañ ci sax bu kenn nekk fi naan non man sama yoon nekkul ci ñoom ku nekk na tal sa bopp foofu lañ yóbbu États-Unis ba may leen liberté foofu la ñuy yóbbu Europe ba may leen liberté mooy départ bi tolérance mooy yow daal doonoo ko mais bàyyil ki ko bëgg doon mu doon ko ñu fexe ba nga xam ne ni léegi yow convaincre nañ la ci lu mel noonu mais biñ la convaincre ci loolu ba xëy dañu jàll beneen étape mooy voté loi léegi nag ñoom sax léegi yow droit bi nga am pour ñu jox lay kayit ci boo bëggee jigéen léegi moom la ñu am droit boobu ñu jox leen kayit bu ñu bëggee góor te nekk góor nga xëy toog seetaan loolu mu jàll xoolal léegi beneen état bi ñuy toll mooy yow léegi sax da nga koy nangu nag yow far yow sa bopp Idrissa Gana Gueye ndax dafa amul droit ne man soluma drapeau LGBT ndax doonuma ko te léegi ñu ne réewum liberté la ñu nekk liberté démocratie terme caaxaan yooyu ñuy utiliser ci langage mais doxalin wi dara du ci dëgg mais xanaa Idrissa war na ma am war na mën a am liberté gu toll nii ñu jox ko droit bu toll nii man bokkuma ci ñoom kon defaluma leen promouvoir xoolal Qatar defe naa ñoom ñooy organiser coupe du monde bi mais bokk na ci liñ leen imposé woon communauté LGBT yi di ko sàkku mooy comme lii nga xam ne moo xew ci France am fa mooy ñu ñëw affiché wu ci coupe du monde bi seen maillot yeeg tout ça ñu ci def drapeau LGBT gis ngeen fi ñu jëm ñoom mais waa Qatar dañoo am fayda ju mel ne ji Idrissa Gana Gueye am lànk bañ ne loolu duñ ko fi mës a nangu mais lan moo ci juddoo tous du ci juddoo léegi nag bu demee ba nga xam ne tey ñi ngi menace suñuy doomu réew xoolal euh, wax nga ko léegi ndaw si nu mu tuddati ki ko menacé euh, wax ne war nañoo teg ay sanctions Valérie Pécresse Valérie Pécresse mhm. le refus de Gana Gueye de porter la maillot LGBT doit être sanctionné mhm. kii autorité bu mag la ca France bokk ci ñi doon xëccoo ngir jiite réew ma mhm. kooku moo wane nii ne kat Idrissa Gana Gueye dañ ko war a teg ay daan yu métti ci bañ gi mu bañ sol drapeau góor jigéen yi yemu ca mais communauté LGBT la fédération sportive LGBT réclame des sanctions financières contre Gana Gueye maanaam ñi nekk ci football bi tàggat yaram def nañu benn mbootaay ñoom góor jigéen yi mbootaayu góor jigéen yi ci tàggat yaram ñooñu ñooy wax ni ne sunu doomu réew mii bañ a sol drapeau bi mandargaal góor jigéen yi dañ ko war a teg ay daan yu métti ci wàllu xaalis wàllu koom-koom daanu lan xaañoob góor jigéen dóoroo ko defoo ko dara man daal maa solul seen mandarga nga ne kooku dañ ko war a teg daan yu métti ndax daf ko war a sol ah léegi lii ñu tëddi nelaw naan non loolu moom Sénégal du fi mos a am d'accord président Macky Sall lay woo direct lan ngay xaar pour taxaw ci sa doomu gannaaw réew mi bu demee ba autorité ba gën a mag ca France wala bokk ca yëfa gën a mag di menacer sa doomu réew sa réaction yow en tant que président war na jib ana Makhtar Ba du mooy ministre des sports ñu ngi lay déglu. foog na am gis naa ci suba lu mu ci wax de. waaw Makhtar Ba wax na ci. waaw jërëjëf ñu ngi may wax ne wax na ci merci beaucoup. foog naa ci suba am lu mu ci wax. bu leen yem ci wax mais taxawu leen ko. waa fédération bi ñëpp nañu génn nekk ci ginnaaw gànna ni ko sénégalais defee mm. te sénégalais nañ am fayda ju toll ne lut maanaam yax bu mu jam gànna bant bu mu ko xuri bu ko yax jamee wala bant xuri ko na sénégalais yëpp mànkoo dajaloo def benn sanction bu métti contre France lu France am na intérêt ci Sénégal ñu boycotté ko te ñu am ci fayda nag seeni station seeni supermarché tout ça sénégalais yi boycotté ko bañ xam ne boycotté nañ ko ci dañoo laal seen benn doomu réew mu bañ ngóor jigéen loolu na leer nañ ci taxaw taxawaay bu fës sénégalais yi ànd ak ñoom ngir France reculer ndax nekkatul mbirum gànna ak ay suqu góor jigéen yu nekk France mais léegi gànna la ak autorité yi France kon autorité yi Sénégal dañoo war a taxaw ci seen ginnaaw doomi réew ndax ñoom bu ñu amee sañ-sañ bu toll ne seeni góor jigéen dañoo am sañ-sañu ñu défendre leen ak porter seeni mayo yéen tamit am leen fayda ju toll ne sunu doomu réew dañoo bañ góor jigéen kenn du leen laal te bés bu ñu dóoree ci taabal ji ñu bàyyi gànn ministre sport waaw góor nee nañ wax nga ci na sax président wax ci doyul rek ministre président wax ci nekkat ñi ngi ci ginnaaw gànn soutenir ko ànd ak moom boo yemee foofu sax doy na li ci des nga joxe ay ay ay euh, ndigal rek ci gouvernement bi li ci des ñu seere ko diplomatie ambassade bu France mi ngi fii nañ dem wax ak ñoom seen yeneen i kilifa yu mag France xam nañ ku tudd France Sénégal nu mu toll xam ngeen seen relation ci wàllu diplomatie wax leen ak ñoom nañ wax ak seeni autorité ñu gàn ñu jàmmal gànna sénégalais yu bari ku mel ne man laay dalee man sport du sama yëf leneen laa bokkee ci réew mi bëgg ko ba mu des sport Gana Gueye mënu ma leen a wax ban club lay football Sénégal tamit xaw ma ban numéro lay sol kon mooy wane ne du Gana Gueye mi ma xam ne moom lay défendre mooy mu nekk ci football bi mais Gana Gueye bu nekk ci biir football di bañ lu bon akay Gana boobu laa bëgg a xam supporter ko di euh, afficher ay photom samay page di ko défendre ne bu ko kenn laal ndax du première fois 2021 la ko def moog Abdou Diallo 2022 tey defaat na ko mooy soluma seen drapeau waaye yaa xëyti mulaana xanaa am na ci sañ-sañ nag waaye léegi équipe bi ñëppay sol drapeau LGBT léegi da ngeen ko war a sol lii moo leen di woon artistes yi ngeen gisoon Sénégal ñuy sol drapeau LGBT te maa ngi woote waat di profité ci lii nañu am vigilance ci ñaari weer yi ñu nekk bii ñu ne ak bii di ñëw am leen vigilance bu baax bëri na as artistes yoo xam ne ci weer wi yëg yii di ñëw ci la ñuy def ya ñuy def di ko defal gaa ñi bëri na aw nit ñoo xam ne ci LGBT yi ci weer wii di ñëw danañu yëngal ay mbir ngir ut ku leen officiel seen yu bon yii sénégalais yi am leen ci vigilance. pourquoi weer yi waaw. mooy pourquoi ñaari weer dafa nekk ci weer yi. dafa nekk ci weer yi nga xam ne nii weer yi ñuy gën a fésal seen ngóor jigéen la. Ah. ci àdduna bi. waaw ah, d'accord. Euh, ban mu weer lañ la porté woon plainte. jàppatuma ko. soriwul weer wii di ñëw. Hmm. juin ah. juin juin juin ñu ngi laaj ñu si mai. yaa ngi maag yow ñoo bokk même weer bu ñu porté bu ñu porté woon ah. plainte. Ah, ci mbirum wax ci LGBT. moo tax ma ne ñu ngi ñëw ci weeru juin am leen vigilance. même weer lañ bokkoon même plainte. léegi ñu ngi ci mais ni ñu amee ay couleur yére noonu la ñuy amee ay weer ay semaine ay bés yoo xam ni gisoo journée mondiale contre journée mondiale contre l'homophobie journée mondiale l'homophobie samedi bi passé la woon waaw mhm. ah, d'accord waaw maanaam léegi ñoom ñi ngi toll ci xeex ñii xeex góor jigéen yi mhm. homophobie maanaam yow mi bañ góor jigéen mhm. léegi taxawal nañ ay club yu leen di xeex léegi yamatuñ ci ut seen i droit léegi ñu ngi avancé pour am ko waaye léegi sax ñi bañ ñoom ñun lii ñu nekk ñoom nañ leen xeex ñoom ak moyen buñ mën ci utiliser ba tax na kon nañu yeew te am ak euh, li wala fi di wax waggar waaw nañu amuk waggar